numéro 6 en créole du recueil des chants d'espérance. Oh Seigneur, en Seigneur, pas qui vous Yes. Miserable, bon, point? Jésus. Au nom de Jésus. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Yes, je puis croire Il numéro gloire à ici bas, ici bas, bonheur. Qui demande ce Oh oui, il perd oh, Il perdait Quand j'avais dit Oh, j'ai vu Oui, quand Satan Quand Satan s'émeut Alléluia L'orage éclate Oh oui, quand la nuit Quand la nuit Je suis se me fi. heaven. suffit. Ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans arrêt. Oh, quand je suis, quand tu je suis quand tu me